tabia labda za uswahilini kwetu huku zimekaaje kaaje? Yaani kiukweli kwa mtaa huu tunaita mtaa Masaki. Kutokana na nini? Masaki tope lote hili dada. Mtaa Masaki kutokana na nini? Ama kelele kelele sijui za miziki za vigoma. Ukisikia mziki mtaa huko so huu. Wala ukisikia wezi wezi sijui nini huko so hapa. Kwa hiyo sisi hapa kelele yetu kubwa ni uchafu huu unaomwagwa hapa. Tama sio maji, yani ungekuwa maji masafi tope lisingekuwa jeusi kabisa. Ingekuwa ama ni maji machafu ya chooni yanafunguliwa. Alafu mambo ya uswahili, uswahili kama uswahilini kama uko Mbagala Mbagala uko nako haya mambo hapa yapo. Kwa sababu sisi anti saluni yetu kubwa hii hapa. Umeona eh? Tukitaka kusuka tunasuka humu kwa dada. Ila kesho na kesho kutwa ikitokea tumefumukiwa, tumekuta wateja wengi hapa, tunaenda zetu saluni ya pili hapo. Ukifika pale unaanza kunikataa. Sijui kusuka mimi. Kwa sababu unaendaga kwa fulani, unaenda kwa fulani huo yeah. Uswahili kwa sababu yeye mwenzake akipata wateja anakusakizia nenda kwa mtu fulani kasuke, lakini wewe, sisi wateja wake tumetoka hapa tumekufuata wewe, unatuambia wa oh, wewe nenda kule hivi na hivi tu, eh, nenda ulikozoea, mimi sijui kusuka. Kwani unasuka bulo unaenda kukopa? Na hela zetu ndo tunashangaa, unatuambiaje hujui kusuka? Tunaenda na hela zetu. Huo ni uswahili, wenzao sio waswahili hivyo, hiyo ni biashara wewe unafanya biashara, mi nikija kwako nipokee. Kama una wateja wengi, sema nina foleni, kuliko sio unaona kila siku mimi nasuka kwa Jessica, wewe uone na kuuma, sio vizuri, na hiyo pia kero kwetu. Kero yangu kama unaosema, sijui saluni ambako mtu akienda pale akisuka akishasuka akiambiwa kama kuna foleni, akiambiwaje kwa mwingine, anaambiwa kwamba mimi sijui kusuka, sijui labda kwa wengine, kwa sababu hapa tupo wawili, nipo mimi na yule ndugu yangu, sababu ile ni ndugu yangu kabila mwenzangu. Maana saluni alikuwa anaiongelea ni ya kweli. Mimi sina saluni, bali nasuka pale nje. Alafu yule mimi ndugu yangu tuna kijiji kimoja, mkwele mwenzangu siwezi mimi eti mteja wake labda akaniitia mimi nikose nimwambie hapana, hapana, ukiona hivyo, kwa sababu na mimi mwenyewe nina matatizo, mimi ni naumwa, kwa siwezi kujilazimisha. Muda mwingine kama najisikia vibaya, naambia mtu najisikia vibaya. Saa ingine kama na mto, nani mtoto ajala, sasa kaambia tu bana ajala, sasa mimi nina kazi sio kumwambia tu kumkatalia kwa ajili na wivu, sina roho hiyo. Ah, kumbe saluni aliyokuwa anaizungumzia ni hiyo ambayo ya ndugu yako, sio? Yeye yeah, yeah, ni ndugu yangu anaitwa Jessica, ila Jessica ndo anaishi hapo, mimi nasuka tu pale, sina saluni, ni kiti tu. Ehe, ehe. Lakini sina mingi kusema eti namkatalia mtu kwa sababu ya wivu, hapana. Basi sawa jamani, muishi kama majirani. Ah, tugombani na tujai kugombana, ila ni ukweli ndio huo, na siwezi kugombana na mtu okay. Ehe, kumbana na mtu na sina kijongo na mtu Basa ni yaani ndugu yangu mimi, kwa hiyo siwezi kukatalia wateja wake, hapana. Kwa hivyo naambia mteja hivi na hivi, labda mwenyewe na kazi yangu binafsi eh. Huu kuna vibaka wadogo wadogo, hasa hasa ni watoto mzazi anajua kabisa mtoto wangu huyu kibaka, kibaka mwizi, mdokozi vyo, kwa vitu vidogo vidogo, lakini mzazi anamtetea, anamtetea sana mtoto wake sio mwanangu hajafanya fulani, ndo mambo aliyokuwa hapa, ila watoto vibaka wa humu. Umeshaibiwa nini labda? Anti, mimi sijawahi kuibiwa, ila kuna mtu ameshachomwa kiswa, mfano wa mama ah, bana wamemfanyizia tunataka yaani, ulinzi shirikishi iwe imara, usiku wote wanatembea ili kulinda watu, alafu zifanye kazi na hao walinzi sisi tu wanapita kila mwezi kuchukua hela zetu, ambayo ni shilingi ngapi? elfu moja na mia tano. Alafu kila siku watu wanaibiwa, watu wanachomwa visu. Sasa huu mtaa upiti saa sita, hata saa nne yenyewe ukipita ukabahatika kupita peke yako. Shukuru Mungu. Habari? Salama. Shikamoo. Maraba. Mzima mzima. Tunakufahamu kama nani? Mama Rosemary. Mama Rosemary. Mama Rosemary Lango. Yeah. Okay, sawa. <laughs> Tuambie Mama Rosie Shida nini? Ilikuwaje mpaka ukafanywa hivyo? Ah, usiku nilikuwa nimetoka kwangu na mwanangu na kuja kumwangalia mwanangu sababu sijamuona. Nafika mitaani pale nikavamiwa na watu wanne. Vijana wa kiume. Vijana wakani. Kama miaka mingapi? Ah, wale kama sio 18 na 19. Mm. Wakubwa wakubwa wakanikaba kwa nyuma. Mwanangu wa kiume akakimbia akakimbilia huko. Nikiwa nikipiga kelele siwezi kusema amenikaba shingoni. wanaambia nitoe simu. Simu niko sina niliacha nyumbani. Eh. Walichukua kitu gani cha thamani kwa? Walichukua chochote zaidi ya kunipiga tu nikaenda kushonwa basi. Wachukue nini? Ilikuwa lini hiyo? Juzi. Tarehe ngapi labda kama unakumbuka? Tarehe ngapi? Leo tarehe nane. Ilikuwa juma tarehe sita. Eh. Okay. Eh, ndio hivyo. Ulienda polisi? Nimeenda polisi, ala karatasi ninayo ndani. Siwajui nitaenda kumkamata nani. Eh, na karatasi ndani, nimeenda hospitali. Wanakusaidiaje sasa kama polisi kukamata ambao wamekufanyia uhalifu? Ah, mimi nilienda tu kuchukua nani Theophilini ndio hospitali basi. Basi kwa sababu siwajui huwezi kuchukua labii mtu mjui. Kumkumbuki hata mmoja na maana. Mmoja simjui. Watu wanavaa fulana nyeusi mtajuaje usiku? Alafu asha kukaba kwa nyuma. Basi. Pole sana. Ah, asante nashukuru. Sawa. Hivi pengine napita unaniona hivi mama tumemkaba jana. Eh, lakini mimi siwajui. Okay. Eh. Pole sana. Ah, asante nashukuru. Moja kati ya kero ambayo inapatikana mtaa huu wa Ngonyani ni vibaka vibaka wadogo wadogo ambao wana tabia kukuapua kile ambacho uko nacho, na mama huyu bwana wamemkuta hana ehe, hana simu hana pesa, wakamjeruhi maeneo ya kichwani na kisu, sio sijui kanipiga nini, kwa sababu tu niona tu damu zinanitoka, lakini sijajua kama kisu au nini. Mimi mtaani kwetu kuna umbea umbea umekaaje? Hapa umbea hakuna shoga yangu. Hapa kila mtu na maisha yake unavyoona. Kwanza uswali uswali ni sana? Hamna mambo ya vigodoro sijui birthday sijui ndoa ndoa sijui mashughuli vigodoro hapa huu mtaa hakuna hayo mambo kwa kweli, ila mambo madogo madogo tu ya kujirekebisha kama hayo. Siweze kuangalia mtaani kwetu.